Jadi buat semua yang pengen tahu reaksi Randy Doms yang terbaru lo tonton ini. Hey, eh, eh, hey, eh, hey, lady, <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy. Gue masih akan lagi utarakan lagi Bang Randy Dong. See you. Alhamdulillah Bang Randy Dong itu sendiri udah mulai upload lagi. Ya walaupun ya lama juga sih. <laughs> lupa subscribe like dan komennya lonceng biar ini ada yang menarik nih di sini sendiri. Jadi ada cewek-cewek histeris sampai dengan kebingungan. Oh gila kebingungan sampai salah arah. Nggak tahu juga. Harusnya sih belajar ketika lagi kebingungan tanyakan pegangan. What? Ya. <laughs> Jadi kalau bisa bingung pegangan, ya iya lah. Kalau bisa bingung pegangan, iya awas awas hati-hati, awas hati-hati. Oh. <laughs> kalau perlu dipegangin, nanti takutnya jatuh berdobrak. Bes. <laughs> Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya lanjutnya diaktifkan ya. Jadi buat semua yang pengen tahu reaction Randy Dawson yang terbaru lo tonton ini. <laughs> Kita langsung masuk ke videonya. Yuk. Do you know some French songs? Hey. Permintaan langsung lagu Perancis. I have learned actually. I have learned. Huh? You you wanna hear? So ten? Yeah, sure. Go ahead. Di sini Bang Randy rambutnya gila gonta-ganti mulu jadi kelihatan kayak Korea banget sih. Ya. Indila. c'est tout. Il la voit partout, il attend. panjang loh kena copyright nggak ya <laughs> Ah, kenapa? Oh, my favorite song. Huh? Oh. Kayaknya streaming juga ya. I'm oh sorry, my, my god, I know. Yeah, I'm sorry. It's like Oh I'm trying. Oh I'm god. oh that god. in my <laughs> head. Oh, like no. a, Oh my. god. Oh. Oh yeah. Emang bagus. Iya, jadi kan kayak tadi gue katakan di sini. Jadi kadang-kadang Bang Randy Dongso itu sendiri ketemu dengan streaming. Jadi kalau misalnya buat lo semua yang pengen lebih rame lagi nih kontennya, lebih sering lagi ya alhamdulillah kita ketika lo lagi bermain Ome TV lo ketemu dengan para streamer-streamer seperti ini ya kan streaming streamer mereka lagi streaming gitu kan live atau dia gimana nah itu bisa mendongkrak lo bisa bisa mendongkrak atau macam mendongkrak lagi mendongkrak namanya ya mendongkrak view lu keren lanjut Mama. Promets-moi que tu tiras bien sais moi voir. Près de toi, je rêve encore. Oui, oui, je veux rester là. Mais je, mais je ne souhaite plus aimer. J'ai trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête. Comme je regrette, non. Bah, bonsoir! Oh. Yeah! Hi. asik banget ya. Aduh, gila, gila, gila. Pas lagi udah kayak gini, udah lagi asik-asiknya dapat suara totalnya skip. Coba itu ini juga masih punya punya juga nih sebentar lagi nih gue hendingin dulu <laughs> iyalah gue jadi gini ya buat lo semua banyak yang nanya juga bang gimana sih caranya lo ngambil bang udah pasti ya di belanja gue ada dua HP udah itu doang satu di belanja buat video yang satu lagi di belanja untuk internetnya ketika gue dapet ya gue nonton di YouTube ataupun gue nonton di Facebook biasanya untuk tentang di dong situ sendiri masalah <laughs> jadi cari seperti itu makanya lo kadang-kadang bunyi suara tapi ah seperti itulah <laughs> bukan iklan ya gitu loh untuk endorse pun gue belum dapet jelasnya <laughs> I'm from Indonesia oh from oh. Indonesia what's your name Suyong what Suyong Suyong Suyong yeah my name is Randy Korea ya um, can I sing for you Okay. Well, do you have any favorite song? Hmm. Rambutnya itu loh ininya. Just play anything. Hmm. From Korea, right? Yeah. Kasih lagi lagu Korea nih. keren keren nice Thank you. You know that. Nah, enggak gini gini. Gue gue sempat ininya sempat kaget itu sendiri karena gue kayak pernah mendengar ini lagu di mana ya? Apa mungkin drakor film drakor gitu loh. Jadi bini gue kan sering ya itu kan gue pernah ceritakan juga bini gue tuh suka banget drakor. Ini kan bener sadaga da da da. Tuh. Rame nih, ya, rame nih. Ya. Film apa sih? Gue lupa tuh. Ramen aja di komen aja ya. <laughs> Aduh. apa ya? takhle. Na Yeah, Jo, um, Justy. What? Mm, I don't know well, but... Mm, but you, you know that song. Mm. Yeah. Okay. Think was that good? Yeah. Thank you. You're really Korean pronounce. It's good. Mm. Oh, <laughs> okay, okay. Real, real, like Korean. Oh, really? yeah, yeah. Thank you so much. I appreciate it. Oh, oh ramai banget. Hello. Hello. Do you speak English? I huh? do speak English. I like your hair. <laughs> Iya, iya. Iya, rambutnya itu loh, Randy loh. Where are you guys from? I'm from Brazil. Brazil. Ah. Wow. Brazil. Hello, Quem Brazil. Quem é brigadeiro? What? Brigadeiro. Ah! Apa sih brigadeiro tadi? Guys. Bola. Can I sing a song for you? For all of you? Yes. Hmm. Ini lagu berhasil dong, jangan-jangan dong. <coughs> Guys. What? Melly. Desejo a você o que há de melhor. a minha companhia Pra não se sentir só O som na rua e uma Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Pira, pira Vida boa Brinde paz O meu melhor lugar Sempre é você hey! For razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara é metade No seu colo eu meu amigo Como é fala que ele canta tá bem? <laughs> You, you, you, you Ini yang didanti-nantikan juga kalau misalnya untuk updatean baru dari Bang Randy sih pasti akan ada lagu-lagu coveran dia yang terbaru. Brazil. Pernah-pernah dengar sebenarnya gue kalau misalnya untuk ini ya. Di TikTok sebenarnya ada gunanya memang kalau misalnya Twitter itu sendiri ya. Jadi memperkenalkan hal-hal yang baru untuk kita semua. Yang hal-hal yang tabu mungkin bisa juga. <laughs> Lanjutlah. Oh, you so beautiful, cara. Não, fala que eu sou né, I love you. I love your music. Okay. Oh, thank you. <laughs> nice. Your Portuguese is very good. Oh, oh, thank you. Hey, thank you. You, you Meu Deus, que lindo. Tá Bye. Mary, Ei. Carolina, antara Filipina atau Indonesia? Myanmar. Myanmar, oke. Okay. What are you doing, King? mm, yeah, lah. yeah, yeah, benar, benar, benar. Yes, this is my first time. Your What's first your time? Name? My name is Randy. What's your name? Randy? Mm. Uh, my name is Russell. What? Russell. Russell? Rosal. Mm, how old are you, Rosal? I don't know how, old. Uh, how old am I, you think? 17? 18? I'll ask you first. How are you? You oh, no, no, no, gimana si? How are you? Me? 26. I think you are 18. Aduh, muka lu si Bang nggak How are <laughs> you? 16? Ah, 20. Wow. <laughs> you so young too. You look so young. <laughs> Thank you. வாழ்க்கையில உமக்கிற எய்வு லீரக சின்ன கோலம் பூரே நம் சௌச்சாரம் குவே சாய் விவியோச்சு யோலும் சச்சியா யோங் யோச்சி சிவியோனே ஜே துப்பியோலாம் வேணாம் இன்சுன்னேரக தசுயா nana biawa Nima cita buso nana tintin mawa Nilin chige ye yivo mom kiawa Nima tia desen ilu si peva Yerele tewa Gue tadi mikirnya gini loh gue gak tahu kalau misalnya iya gue pernah pernah juga maksudnya nonton Mario Dudung makanya gue sambil ngeliat nginget lagi reaction gue sebelumnya gitu ini lagu kayaknya gue pernah denger tapi emang lagu Myanmar pas sambil dia udah ini oh iya ini lagu Myanmar gitu loh iya kan ya bahasa bahasanya ya, kita kan tadi ngiranya kan bahasa Myanmar itu sendiri gue tadi ngeliatnya tang ting tang tangnya ya, kayak gitu gitulah gitu loh ya Thailand enggak lah tidak ternyata <laughs> lanjut lagi, pakai dah no you lying me right Myanmar. Ah, lu? Oh, ah, <laughs> Indonesia. Berarti Myanmarnya bagus dong. That it is Myanmar song. Yeah. yeah it's Myanmar song. Wow, you're so <laughs> really cool. Thank you. You guys are so sweet. Voice? Guys? You voice, voice. Oh, voice. Oh, thank voice, you. Voice, okay. Thank you so much. Oh, gelap banget. Hey. yeah, okay? So. Yeah, maybe. Why? Why, man? Are you okay? Definitely. <laughs> I can't see that. that's what I'm so Okay. Go go. No, I look, I look more okay than you. You're just like. no, I am fantastic. You know, I'm not just okay. I'm. You have really good smile, by the way. Thank you. Keep smiling like that. Hasa It means I'm, okay. Mm. Beautiful. Do you play the guitar? I don't play guitar. Why? Come on, play. Play. You want me to play? <laughs> Let's play. Where are you, you like? I'm from the Philippines. You? Oh, you're from you're from the Philippines. From Indonesia. Oh. Yeah. yeah. We'll play the guitar. <laughs> you have another one. <laughs> Yeah, perfect. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin Ganda mo dengernya da da da da na na na na na na na na na na na na ada kenyal gitu ya ah lanjut dah I swear God, I'm from Indonesia. Why would I lie to you? <laughs> How did you know the Tagalog? Oh, you sounded so fluent. I listen to a lot of Tagalog song, you know. Like, really? Just, yeah, <laughs> beautiful. Gak percaya sih mukanya gitu banget. That was a really good scene. You It's think so? insane. Ты мне нравишься. Hah? Понимаешь? I love you, <laughs> langsung aja to the point мой пупсик. Baby. Why? How old are you? А, а, английский не понимаю. English no. oh You 15, 16, 17? Сколько лет? ya Mm-mm-mm. 18? Ah, cool, cool. Your name, your name. Венера. Beniera Oh, that's beautiful. Beniera. Да, на тебя там. <laughs> I want play guitar. А, сыграй, сыграй, сыграй. Чё, чё, блядь? Сыграй на гитаре, сыграй. Okay, okay, let's <laughs> go, let's go. О боже. На... Ой, как круто, боже. Это... Ром! Ром! Очень круто. Очень круто. <laughs> <laughs> la- lady есть повода Ты из меня не тайна Расскажи мне, что отличает нас Чтобы нет твоих глаз Целый мир как ранее Bising-bising dia akhirnya. Bising, bising. Ты посмотри на меня, не длина буя Буя jangan Nyewa dotas tuh Sneakuller Nije special My baby love My baby love Your voice Oh my baby love Oh my lady Dito ako ay bruto Thank you, thank you Thank you so much Thank you Очень Thank круто. You. Спасибо. Как ты Ой, как красиво, Ой, он оранжевый. Beautiful boys, very beautiful, beautiful. Эй! Thank you, thank you so much. Какой красивый. Блин, вы были... А, Russia. Russia? Wow. Yeah. I am... You from? Indonesian. What's your name? My name is Paulina. My name is Настя. Paulina and Paulina. Nastya. My name is Brandy. Ooh, Brandy. Brandy. Brainy. Brainy. Perfect. I wanna Типа play не guitar for you guys. Давай. Играй, да. Он сказал не скип. Lagu baru nih jangan-jangan nih. Mommy don't know that it's getting hot At the body sound doing something unholy. He said back, was just dropping it. saving perfect." for he put it down slowly. Oh, oh. He left his kids at home. Oh, oh, oh. So you can get that. Please, ah. you sure, you sure, you sure, you sure. Please. Banget. You sure. Please. Please, you sure, you sure. <laughs> you sure? sure? Да, да. Он на русском сказал. Ещё. Baru cuma begitu itu. Udah lurus kok. Play again. Да. Iya. Johnny lagi your merciless. Ты беспощадна, ganariatna Garisak yo, garisak yo, garisak alhamdulillah ini pasti akan ada potong-potongan I'm mutavai das gadai Ya bongri Ya yang video cry na, Nujuna Jisuna Kapuna Putsuna Kim ya stop Stop stop, <laughs> nothing. what a pity that you don't live in Russia. Um, I listen to Russian music. Will you play another song? Yes. What song? English or Russian? English. English. Okay. I found a love for died right in nanggung masih ada lagi suaranya <laughs> Oke, okay, itulah ya yang untuk sekarang ini sudah dikasih itu dong sih masih kita tunggu lagi nih updatean-updatean baru lagi ya kira-kira seminggu lagi lah kita tunggu lagi lah untuk itu dong sih mengupdatekan konten terbarunya dia. Oke, okay? jangan lupa subscribe-nya like dan komennya lonceng dan tiket. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.